好啦，第十五題啦。咁喺一個嘅補習班裏邊咧，tutorial class 咁嘅老師同埋學生嘅年齡咧就係咁樣。佢哋揾個 mean、median 同 mode of the ages。咁啊呢度有個老師啊，三十七，特別比其他學生嘅年齡係大一啲。咁所以揾 m e a n 好簡單嘅啫，即係加曬佢咯，除翻八八個人答案咧十三。咁呢個咧好 straightforward 嘅。好啦，跟住啦揾個 median 中位數。 將啲年齡由細至大排，咁咧揾中間個有八個 number 排到中間個咧四同中間，咁喺個 case 上邊咧 median 就係十係啦，十歲。咁最尾睇埋 m o d e m o e 就係話出現次數最多嘅年齡咧都係十歲。咁 B part 先至有啲難度啦，咁咧問你邊個 average 係最合適去表達或者代表 represent this set of data？ 边个系最有代表性咧？mean 咧、median 咧，定系 m o 呢？咧？咁我喺呢个 case 咧，就会话咧 mean 咧系唔系几合适嘅。其实揾系先揾到，但系咧揾佢做代表咧就唔系几啱。点解咧？因为佢有一个叫 extreme value 或者 extreme data，就系呢个三十七。因为咧会将全班学生嘅年龄拉高，而且拉高得嚟咧系明显地系。 等於其他人嘅接近三倍至四倍咁多，咁呢啲我哋就叫做 extreme value。咁凡係有 extreme value 嘅 dataset 咧，有啲特別大、異常大同異常細嘅數咧，我哋就唔係好啱用個 mean 咧去做嗰個嘅代表㗎，呢個 average 唔係咁合適㗎。咁喺啲 case 咧有 extreme value 咧，最好就用 median 啦，同埋 mode 啦，或者即係其實中位數最好嘅，係唔會受 extreme value。 所影響，咁所以咧，我哋特別講講啦。Median will not be affected by extreme values。